To babysit is garder les enfants. The best sort of baby to sit is one who's always asleep. He sleeps all the time. Il dort tout le temps. But what do I do if... Qu'est-ce que je fais si the baby wakes up le bébé se réveille. We need some warm milk, du lait chaud. Not cold milk, pas du lait froid. And we must, literally, it's necessary to warm the milk on the stove. Il faut chauffer le lait sur le poêle. Oui, madame. J'aime bien garder les petits bébés. J'aime les petits bébés. Garder. Au revoir. Oh, oh, madame. Madame, qu'est-ce que je fais si le bébé se réveille Votre bébé ne se réveille pas. Il dort tout le temps. Oui, mais... Il dort tout le temps, mais si... S'il se réveille, qu'est-ce que je fais Du lait. Du lait. Chaud. Du lait chaud. Pas du lait froid. Il faut chauffer le lait. Très bien, je m'en vais maintenant. Où Très sage. Monsieur, je dois me détacher. Vous êtes Où est-ce qu'il faut chauffer le lait Il a besoin de quelqu'un qui a l'expérience. Est-ce que vous avez déjà gardé le bébé Alors... Sur le poêle, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sur le poêle. Euh, euh... Madame Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Chauffer. Elle a dit qu'il faut le chauffer sur le bois. Il dort tout le temps. He sleeps all the time. Le bébé se réveille. The baby wakes up. Du lait chaud, du lait froid. Some warm milk, some cold milk. Il faut chauffer le lait sur le poêle. It's necessary to warm the milk on the stove. Tell the baby it mustn't cry. Il ne faut pas pleurer. Literally, it is not necessary to cry. Then you could say, we must drink some milk. Il faut boire du lait. Some more milk? Encore du lait? If this doesn't work, you could ask the baby, tu n'aimes pas ça? Don't you like that? Perhaps because it's cold milk, du lait froid. Oh. Pauvre petit bébé, il ne faut pas pleurer, celui-là. Il ne faut pas pleurer. Qu'est-ce que je dois faire Le lait, j'oubliais le lait. Il faut boire du lait, petit bébé. Encore du lait Bon, encore du lait. Tu n'aimes pas le lait, petit bébé ah, Je comprends. Tu n'aimes pas ça parce que c'est froid. Tu n'aimes pas le lait froid. Il faut chauffer le lait. Sur le poêle. Chauffer le lait. Tu n'es pas un petit bébé C'est toi le petit bébé Il ne faut pas pleurer. You mustn't cry. Il faut boire du lait. We must drink some milk. Encore du lait? More milk? Tu n'aimes pas ça? Don't you like that? But to keep the baby happy, we must laugh. Il faut rire. Because life is funny. La vie est drôle. Look at me. Regarde-moi. I'm funny. Je suis drôle. Then tell the baby I've got an idea. J'ai une idée. You're going to drink some warm milk. Tu vas boire du lait chaud. Just watch. Il ne faut pas pleurer, petit bébé. Il faut rire. Ha, ha, ha. La vie est drôle. Regarde-moi, Sol. Je suis drôle, hein? Faut pas pleurer. Il faut rire. Ha, ha, ha. Regarde-moi. C'est pas bien, petit bébé. C'est pas bien. Il faut rire. Il faut rire. Regarde-moi. Attends, j'ai une idée. C'est toi qui vas boire du lait chaud cette fois. Pas moi, toi. Tu vas boire du lait chaud. Tu vas boire du beau lait chaud, petit bébé pas du lait froid. Il faut rire. We must laugh. La vie est drôle. Life is funny. Regarde-moi. Look at me. Tu vas boire du lait chaud. You're going to drink some warm milk. Now, here's the complete sketch again. Oui, madame. <laughs> J'aime bien garder les petits bébés. <laughs> J'aime les petits bébés. Mm. Au revoir. Oh, oh, madame, madame, qu'est-ce que je fais si le bébé se réveille Votre bébé ne se réveille pas. Il dort tout le temps. mais il dort tout le temps, mais si s'il se réveille, qu'est-ce que je fais Du lait. Du lait chaud, du lait chaud, pas du lait froid faut chauffer le lait Où Où est-ce qu'il faut chauffer le lait Sur le poêle, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sur le poêle. Madame Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Chauffer. Elle a dit qu'il faut le chauffer sur le poids. pauvre petit bébé. Il ne faut pas pleurer, Sol là. Il ne faut pas pleurer. Qu'est-ce que je dois faire oh, Le lait, j'oubliais le lait. Il faut boire du lait, petit bébé. Encore du lait Bon, encore du lait. Ah. Tu n'aimes pas le lait, petit bébé Ah, je comprends. Tu n'aimes pas ça parce que c'est froid. Tu n'aimes pas le lait froid. Il faut chauffer le lait. Sur le poil. Tu n'es pas un petit bébé. C'est toi le petit bébé. Oh, oh. Il ne faut pas pleurer, petit bébé. Il faut rire. La vie est drôle. Regarde-moi, Sol. Je suis drôle, hein faut pas pleurer. Il faut rire. Regarde-moi. Il faut rire. Il faut rire. Regarde-moi. Attends, j'ai une idée. C'est toi qui vas boire du lait chaud cette fois. Pas moi, toi. Tu vas boire du lait chaud. avoir du beau lait chaud, petit bébé. Pas du lait froid,